ゃそういうのが好きなのまあなさあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回はですね、まあ一人で僕撮ってるってことは皆さん分かってますよね分かってますよねさあ、というわけで今回はあるドッキリをしようと思います。その名も、もし年下彼氏が目の前であれゃーを見てたらどういう反応するかをやっていこうと思います。イエーイ パフパフ。はい、というわけで、あんまりね、ちょっとね、あの、まあ、わかるよねって感じなんですけど、この感じで。まあ、そういうことです。はい。 <laughs> はい。というわけで、あの、まあ、どういう反応するのかなまあ、普段、目の前で見ることはそこまでないんですけど、多分、結構寛容なところがあって、まあ、気にしないと思うんですよね。ちょっとどういう反応するのか楽しみなので、とりあえずやっていこうと思います。イェイ終了 ひょにょうおふと <laughs> ねえりょうちゃんそういうのが好きなのまあなはいまあええー、そういうの好きなそうだよなんで今見てんのよえなんで今見てんの YouTube 見てたんじゃないのダメなのいや別にいいけどさいいよいいよ見ていいよ うんえじゃあ一緒に見る一緒に一緒に俺も一緒に見ようかいや大丈夫です別になんでなんでなんでそこは拒否すんのよだって一緒に見るもんじゃないの一緒に見るもんじゃないじゃんなんか翔ちゃんがなんかどういうのを見てるのかちょっと気になるいいじゃん見ようよ一緒に、うん、いや大丈夫かななんでええ何なんで <laughs> なんでじゃないんだよ一緒に見よういいんだよ 一緒に見ようよ一緒に見たいのうんいいよじゃあおいで何が見たいえ翔ちゃんがいつも見てるやつ見して <laughs> いつも見てるうんこういうのこういうの好き <laughs> こういうの好きああそういうのね、うん、はいはいはいはいああわからんでもないえこれ何何 えー、そうそうそうそうそうえー、俺もちょっとこれ見てみようかなおすすめえー、終了どれがいいえー、俺とか好きえなんかあれだね翔ちゃん結構こういうなんていうのいやいやいや違う違う違う違うう俺さなんか洋物が好きだからさはいはいはい、はい、意外と洋物見る洋画ね 洋画。洋画か。洋画派洋画派。俺は邦画派。邦画派うん。 <laughs> 俺は邦画派。何の話 <laughs> なもう見るのやめるのじゃじゃーんちょっとやめてよやばいでしょ今 <laughs> やばいでしょ一緒に一緒に 彼氏がほにゃらら見てたらどういう反応するかをやってみましたやばいっていこれ大丈夫 <laughs> まあ流せる、まあ、まあ必要なところは P 入れるからさ <laughs> はいありがとう一緒に見ちゃったじゃんいいじゃないあ驚かないってことで受け入れますってことだよねあまあまあ別にはいまあ見るよねはうん、そうだよね、うん、はいありがとう <laughs> ありがとうって、はい ひょにょはい。さあ、というわけで、はい、今回はですね、ドッキリをしてみました。いや、恥ずかしい。はい。恥ずかしい。 <laughs> はい。もし、面白いな、よかったなって思っていただけたら、高評価のボタンと、えー、チャンネル登録お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また。え、本当大丈夫大丈夫、大丈夫。 <laughs>